ए बनी कहते प्यू दी नहीं ए बनी मेरे मामे मोबाइल ना खपे यो बटू ना ना खपे बेसा ना खपे चार्जर ओरिजिनल चार्जर छा कंदु सुमा वञा टाइम छो था ज़ाया बाबा सिगरेट कैप्टन डेट कैप्टन सिगरेट साईं सिगरेट महांगा थी वञनि वठो ई कोन था पोइ घरां छो था निकिरो बसि पई गरीब है तो हलो तो हलो